ओम श्री अम्मा कोट अग्रे नम it looks like Vijay Sai Reddy dog okay doesn't it look like so YS Rajasekhara Reddy YSR Jagan Vijay Sai Reddy dog ओम श्री अम्मा कोटाग्रेन नम ब्रिटिश बास्टर्ड वाइट डॉग